интерференция кубулушун туурасынан кеткен толкундун пайда болгонунан көрөлү жиптин бир бөлүгүн бектебиз дагы экинчи жагынан силкилдетебиз жипте толкун тарап кайра артка чагылганын көрүүдөбүз жиптин бош бөлүгүн термелткенде улантабыз түз жана тескери тараган толкундар кошулат бирок биз башаламандык көрүүдөбүз туурасынан кеткен толкундун сүрөтүн алмайынча термелүүнүн жыштыгын өзгөртөбүз ордунда калган толкундун чекиттерин көрүүдөбүз бул интерференциялык минимум же болбосо туурасынан кеткен толкундун түйүнү деп аталат ошондой эле максималдуу амплитудада термелген чекиттерди көрүүдөбүз булар интерференциялык максимумдар деп аталат жиптин бош бөлүгү аркылуу термелүүнүн жыштыгын көбөйтүп туурасынан кеткен толкунду кыска узундукта көрсө болот маанилүүсү булактын жана дубалдын ортосунда толкун узундугунун жарымынын бүтүн саны туура келсин